Oke okay, Bang Bros, jangan lupa like and subscribe my channel. Mm -hmm. Pada dengerin Bang Bang Bros dorang. Oke okay guys, kali ini gue akan kepang rambut, tapi rambut gue ini kayaknya keras kayak budek. Uh, pantasan ya. Dia pinjam saya. Mm. Nah, ya. Mama, mama. Dia on. Iya, iya, Hei. Iya. begini. Oh, kira kamu diam dulu dia siapa api itu kan. Nah, Tapi bisa kan. di ini ya. Wah. Kok oh, foto langsung masuk ke dalam sudah bisa itu. <laughs> Yang kok keluar lagi. Es. Kalenda. kok minta apa? Minum. Itu bukan bisa minta itu untuk minum. Masuk nah, lampu kecil ya, bisa mati. Minum. Ya. Iya, coba. kok cuma di belakang jadi kan kayak perempuan sekali ngeliat. Lupa cinta dalam Ini majid lupa dia ini. Aduh sayangi. Mau bagaimana? Kamu tertawa malu sekali. Oke okay guys, kali ini gue iya, akan mau botak. Gue mau kasih guntur rambut gue, jadi gue kasih kepang dulu kayak cewek-cewek. <laughs> Oke, Bang Bros, nonton aja. Hmm? Ada tuh video itu? Terus nah, YouTube tuh. Ih, kok muka tuh macet, kok bikin bebas <laughs> ah, Mungkin gue kali ini dipenuhi keadaan alkohol. Keadaan. Hmm. Oke okay guys, ini yang kepang pertama sudah selesai. Sekarang kepang yang ke dua. Gitu. Oke okay guys, ini kepang yang kedua kan udah iya, iya, iya. mau bilang kok bisa minum lain nah, tidak boleh ah mau minum ini kayak oleh mati suku mati suku dia perampu juga di ayah bahasa punya itu mati suku terbawa gas tancap saja Iya, oh, iya. kan dia oh dia orang sih kan dia goblok kenapa nih? <laughs> Dua kepang, men. Siapa menurut saya? Ah, terada bukan. Iya. Kuku panjang apa? tanpa tanpa sekali. Mm -hmm. Mau aku dong. Saya terai ke rambut ini mace gitu. mace kepang dia tanya ke rambut. Terada. Cewek kamu ada ikan rambut kah? cewek doang ladies and gentlemen Oke okay guys, ini kepang gue sudah selesai oleh macam suku. Jadi begitu ya. Komen and like di bawah. like, Tapi jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe my channel. Mm -hmm. Oke, okay, Bang Bros.